Wow. Oh. Wow. Nasi lemak, bihun goreng. Nasi lemak, bihun goreng. Jap, berhenti. Berhenti. Hmm. Oh, eh, drama. <laughs> boh. Boh. Dengar cakap akak ni, dengar baik-baik.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 Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni masuk mana kak? Hari ni kita masuk Tanjung. Siapa yang buat nasi lemak ni sebenarnya? Ni kakak ipar saya. Ah ha, kakak ipar. Ha, dia kita kita kak ribut lah kalau orang kenal dia dengan kak ribut lah. Siapa yang ribut tu sebenarnya? Akak ribut ke tak. seorang lagi? Ribut tu kakak ipar saya. Ha, saya dengan dia memang ngam walaupun dia kakak ipar kan. Hmm. Dia garang. Oh. Uh, bukan senang orang ni, nak ni dengan anak dia. dia ni. Okey. Okey. Anak dia garang tak? Tak ada. <laughs> Kenapa mak, ah, orang panggil mak <laughs> Kak ribut dek? Oh Mak Garang macam ni Tagline dia punya nama lah Dia pun tak ah, kisah lah orang panggil Pak Ribut macam Ada Pak Ribut kat sini tu Ada Pak Ribut Eh, Berarti Mak Cik Ribut Ini berapa bungkus kak? Ibu kak tadi biasa satu baku tu seratus hmm. Seratus yang tu? Yang ni bihun Seringgit ke juga? Seringgit juga Okey Okey jadi ni Nasi lemak telur Nasi lemak telur. Wow. Oh. Wow. Sambalnya itu loh guys. Oh my god. Sambal dia orang kampung punya. Walaupun seringgit dia ada telur dadah. Kita hmm. macam kat buah kat rumah lah. Macam saya ni jual kat rumah. Yang oh, ini no. RM2. Telur dadah, Telur dadah. Telur apa ni kak? Telur ceplok RM5 RM5 Weh sedap Seronok ada kerja Best Kenapa tak nak naik basikal? Sebab kita bila naik basikal ni kita tak boleh kadang orang nak berbual ke apa dengan kita kan. Lepas kita kejap turun, kejap turun. Oh. Boleh meleceh. Boleh meleceh. <laughs> Skuter. Skuter eh, hijau meleceh tu apa eh? Sama je. Sama oh, ya ya. Ah, tahu. Kecil tu. Ha? Yang berdiri punya skuter. Eh tak nak lah, malu. Lebih baik kita jalan yeah. Okey macam ni uh, saya nak beli semua ni kita bungkus-bungkus boleh tak boleh? dalam satu ni lima. empat ke uh, tiga lima. ke selalu orang beli berapa uh, campur dengan bihun berapa dua bihun tiga nasi lemak dua bihun tiga nasi lemak lima, lah okey cun kalau macam tu tolong bungkus dua bihun tiga nasi lemak nanti kita masuk dalam bakul balik kita kira ah boleh ah boleh alright Ya Allah Okay akak kira Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. So ni kan, lima kali eh? sepuluh lima puluh ringgit ni ada tiga. tiga. Lima puluh puluh enam tiga. Enam puluh tiga ringgit What? Jualan sebanyak itu hanya enam puluh tiga ringgit guys Oh no jadi dalam sehari boleh habiskan 63 ringgit saja. Okey, 63 tambah 30 berapa semua jam? 93. 63 tambah 30 ha. Ha. Ajam jawab. 63 tambah 30. Dia sekolah kan. <laughs> Okey, 93 ringgit guys. So macam tak sampai 100 ringgit pun itu pun masih belum ada uh, batik apa batik untung lah untung untung berapa kan modal berapa kan ya Allah Allah akbar sangat sangat sabar kan hari-hari lalu sini eh kak eh uh -uh. nasi lemak bihun goreng nasi lemak bihun goreng okey Jap, berhenti. Ni ada sedekah sikit nak pergi kerja kan? Uh, ha. nah. Allahuakbar. Ni. Eh? Ya, yeah, terima kasih. Ha ni kak. Lagi kerja? Yeah. Okey. Mak ni ada nasi lemak. Ada rezeki abang sikit. Bagi je. Ah bagi, tak payah beli. Saya kena lari. <laughs> Sekejap, berhenti. Berhenti. Hmm. Oh, eh, drama. <laughs> ada sedekah sikit. Okey. Allah. Bang. Ini kita ada bagi sedekah sikit. Okay, sama. Okey. Biasa jual. Biasa jual kan untuk hari ini, Sabo bang. Okey okey. Nah. Ah sama. Sono, ah. Okey. Tengok akak lagi. Seronok kalau kita menjual lagi sono. Biasa ada yang tak habis tak? Ada time lah. Ada time Tapi kalau saya berjalan, kalau boleh saya nak habiskan. Tahu lah. Selagi... Selagi ada rumah lagi tu saya masuk. Memang. Tapi bila oh. nak patah balik dah sesak. <laughs> Assalamualaikum. Lucu akak lah ni. Sayur. <laughs> Sejak bila jual sayur? Jual sayur sini. Hari ni ada orang sedekah. Ada ambo Allah. Dah makan belum? Ni ada rezeki sikit. Ni boleh sampai ke petang ke? Mm-hmm. Okey, terima kasih ya. Oh, bye. Okay. Senanglah. Dah, habis. Anak saya semua saya ajar macam gini berniaga. Jangan duduk saja minta duit dengan orang tua. Boh. Kalau nak apa? Boh. Boh. Dengar cakap akak ni, dengar baik-baik. Semua saya ajar macam Anak saya semua saya ajar macam gini, gini berniaga. berniaga. Jangan duduk saja minta duit dengan orang tua. Jangan duduk saja minta duit kepada orang tua. Ha? Kalau nak apa-apa ah, cari sendiri duit. Betul. Eh, baguslah kak ni. Dia mengajar kak kepada anak-anak dia supaya anak dia ni tak hanya meminta-minta tapi berniaga. Macam mana nak macam mana nak hasilkan duit, macam mana nak hmm, mantap. Jadi, ketika dia besar dia dah tahu nak berniaga apa ha dia dah tahu dah ada pengalaman untuk berniaga weh cakap alhamdulillah dah habis seronok tak adik habis ajam seronok uh, ha, berapa tadi kak 93 93 bagi kenal tak ada baki <laughs> bagi tahu awal sebab saya kalau berniaga saya memang takkan bawa duit lebih. Uh, Kita memang bawa memang kosong kocik eh, saya. Tak ada baki macam mana? Untuk akak lah ambil lah sabar. Eh, tak kat tayar, tayar, so Suami saya ada duit pecah. Tak apa. 93 ni, uh. Ah. jumlah ni. Kan? Yang lebih tu akak ambil lah upah. Ah. Tolong saya bungkus. Okay. Yang ni gaji untuk akak. Gaji untuk akak. <laughs> Seratus. Hey, eh, malu kita. Tak betul, betul, malu betul. Kita. Sebab tolong saya masuk dalam video ni. Eh, tak payah, tak payah. Adik tak payah. Adik abang nak bagi ni. Oh, no. Masya Allah. Terima kasih banyak, eh. Ni yang lebih ada lagi balance. 300 setengah ni yang ini semua yang saya bagi ni semua daripada saya punya penonton dengan tim Yayasan Makfirah. Masya-Allah. Terima kasih banyak eh. Kita doakanlah Masya semoga Allah. urusan akak kesihatan baik semua. Kekalkan kualiti, Senyum orang makan dia. sedap, orang Macam gembira, apa ya? Terima kasih kalau kita jumpa dengan orang-orang macam ni kita akan bahagia tau maksudnya uh, kalau kita berborak berbincang-bincang dengan orang macam ni macam kita tu akan terbawa apa ya terbawa untuk bahagia macam tu okey terima kasih okey eh, jam senyum sikit jam Ah, comel. Okay, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, buat kawan-kawan yang nak sumbang ya, nak nak bagi ya kan nak bagi harta yang terbaik untuk uh, apa nama yayasan Maghfirah ini boleh langsung uh, dengan Bank Islam ya 123000 dan buat kawan-kawan semua yang senantiasa tengok FH channel jangan pernah skip iklan kerana itu akan uh, menjadi sumbangan untuk uh, kawan-kawan kita dan orang-orang yang memerlukan dekat sana. Oke okay guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Pelajaran yang sangat besar sekali bagi kita bahwasanya kita harus senantiasa bersabar dan berusaha. Jadi kita harus berusaha, berusaha, berusaha selepas itu baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akak ini memberi pesan kepada kita, jangan sampai istilahnya kita hanya meminta duit, duduk dekat rumah minta duit kepada orang tua, tapi carilah duit itu dengan apa? Dengan berniaga. Sebab semua orang itu boleh berniaga siapapun ya. Budak-budak yang istilah setelahnya dah dah usia yang boleh cakap tu itu boleh berniaga tau ada dekat Indonesia tu ada budak yang kecil lagi dia berniaga apa berniaga permen ya eh, berniaga manisan lah macam tu dan so itu worth it banget dan dia sekarang sangat-sangat pandai sekali dalam berniaga dan itu tidak ada salahnya bagi kita untuk mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita itu bisa menjadi dewasa maksudnya pemikirannya itu dewasa dan tidak hanya bergantung kepada orang lain so itu keren banget terima kasih Ya, kak dah ingatkan kita semua dah beri ilmu kepada kita dah beri wawasan kepada kita terima kasih dah tengok video ini guys jangan lupa untuk like share komen dan subscribe channel saya dan juga FS channel dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh